you tip of your tongue الستارة عالناس اللي ماشية تحت بيسجدوا الأصنام شبعوا فيها نحت تعال علمك ازاي انا بنحت عمري مرقع اي حاجة حلوة في عينك اكرهيها فورا ها مش حاسه بتحسن عم اللحظه على الاقل مفيش جزيره هتعملها اصلا طيب اثبتي على كده انت مكانك هنا مش هنعمل اي حاجه بلاش نعملهم على نفسنا ما تطفيش النور مين هنداري اللي بنعمله مش هنبقى في المستنقع ونجيب عطر نستنشقه بصي المنظرنا هربانين من ضلمة لضلمة انتي وانا عارفين كويس ان جهنم في انتظارنا ما بحطش اكليل فوق مساكن ميتين يوم حسابنا مش هتدارى هتستخبوا يا كدابين مريض باحدى ناس مرض نفسي هيكتشفوا عالكوكب مش هتلاقي احسن مني ولا هتلاقي اسوأ مستني اننا هنقرب رغم كنا بنبعد قوي مستني تقاطع تاني الخط مايل مع مستوي اقصر طريق ما بينا اقصر جزء فيه ملتوي اقوى شيء ربط ما بينا كان في حياتنا شيء ثانوي ابعد عنها شويه ما تمسكش فيها بضفرك اللي انت بتتنفسه ده ثاني اكسيد كربونها بطلت دقق فيها وانت صاحي وقت نومها مش هتحس انك سهرت حارس غطاها الليله بطولها هي عارفه انك مريض هي حابه انك مريض هي فاهمه معنى النظره بس كارهه انك صريح قد انت وهي لحد وصولها بالسلامه وامشي من حياتها لكن سيب لها انقاض كلامك تعالى علمك ازاي انا بجري عمري منهج شايف ابعد نجم اقرب حد مني ابعد وبزيد البعد تزيد القوه يجي النفس احس بذعر يطول نفسي ومهما جعت ازيح عن طرقي كل طعم ارمي فوق العرش التاج غيري برضه مش ملاك انا مرض بقول انا مرض هو مرض هيقول انا علاج بحطم الاصنام اللي انت عايشه بتعبديهم عشان تتوبي مش تعملي لي واحد وتسجديله مستني اننا هنقرب رغم كنا بنبعد قوي مستني تقاطع تاني الخط مايل مع مستوي اقصر طريق ما بينا اقصر جزء فيه ملتوي اقوى هو شيء ربط ما بينا كان في حياتنا شيء سنوي desires. What myself. It's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even work so black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less ugly mouth for no. doing even worse. I'm black, my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a heat, bro. Get a crack to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him blood, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey said. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. I'm making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but things changed. That's the way it is. That's the way it is.